que sale más color verde, también hay aquí gente. No, vamos a todos no, no. Este otro día. Este cuando traigamos el gato. <laughs> Esa chica vio como la grababa y me puso una cara como diciendo Es una pequeña aldea Carajo. Sí, sí, sí, Ah, pues las aldeas a la gente le gustan mucho. bonito va a salir, ¿eh? buena vista, mira, qué buena vista hay. Sí. Hola, buenas. Un segundito. Sí. Dame un segundito que ya a tienda, ¿vale? ¿Puede ser Telmo. Puede ser Telmo. ¿Eh? Telmo, puede ser. No, Tomás. Tomás no tengo nadie, igual te entendí Telmo. Una casita. No, en su tiempo fue una casa. En sus tiempos fue una casa, Tom. ¿Sabes? No, pues tiene ventanas. Sí, tiene ventanas. Mira. ¿Dónde? Ah, sí. El, el, la moto, ¿sabes qué? Bueno, ah, seguimos. Mira, sube un poco. Tom, pero vamos a subir todo eso. No, no, no es obligado. vas a sentar? Sí. Vale. Pero te cansaste. No, para, para Cuidado, eh. para aparcar. Dios mío, cuánta gente. la gente vino a comer aquí, a los merenderos. sabes lo que significa. Uh, creo que me dijiste. Galiñeiro es donde viven las gallinas, ah, puleiro. Ah, sí, gallinas. Un puleiro también. Corral Corral donde viven las vacas y galiñeiro donde viven las gallinas. Y también le llaman o puleiro. Mm. Eso hay cuesta aquí. Hombre, es duro para ti, pero para mí sería imposible. Y Claudio lo hace con su motor. <laughs> No, ya. Siempre no hace... Así Claudio no hace ejercicio. ¿Eh? Eso no es hacer, no hace ejercicio. Bueno, no mucho. dice que pedalea un poco. ¿Qué va? sale, ¿eh? Dios mío. es impresionante, ¿eh? estamos. Mm. Sí. Lo que ahora es salir del coche. Mm. A mí por lo menos. Mm. Venga, vamos a saludarnos sí blanco. Ah, mira el blanco. Una Emily. Yo no veo ni lo que, lo que grabo, ¿no? Con el sol, pero bueno. Sí, sí. Bayona, eso es la roba. Ah, sí, sí, sí. Están tomando el sol porque no comen. pequeñito. <laughs> Eso insiste en mirarme. ¿Cuál es el que te mira? Este, ah, ese negro que está ahí, ¿no? Negro y atrás gris. Sí, este, sí. Parece media vaca. <laughs> Sí, la verdad es que es un... Es que nos ven que estamos mirando y dirán, que miran? ¿Sabes? Ahora levantó una pata, ¿no? Es el que dices. Sí. ¿eh? ahora va... Mira Sí. Blanco. Sí. Ay, qué buen relinch. Qué bonito. Nada. Y a ver si se asustaron. Qué bonito ese, ¿verdad? moreno y pelo blanco. Creo que es, creía a la hembra. Me gustaría ver más el blanco. Sí, no se mueve. Qué bonito es ese, ¿eh? Es moreno o morena, pelo blanco y la mitad de la cara una raya blanca. Impresionante. <laughs> Impresionante. una buena hora, es buena hora ahora.